Hola amigos de Lingua Club 皆さんこんにちは Lingua Club Hoy también vamos a aprender japonés juntos cámara En esta lección vamos a aprender cuatro palabras expresiones imprescindibles para poder vivir en Japón. Por cierto, vosotros contáis como 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? En Japón hacemos así. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, cuando indicamos 4 con la mano, hacemos así. Así pues, vamos a aprender cuatro palabras expresiones hoy. Como ya hemos aprendido los saludos básicos en otros vídeos, esta vez los he excluido de la lista de hoy. Si todavía no sabéis cómo saludar en japonés, mirad los vídeos anteriores por favor. Y hoy las expresiones o palabras que vamos a aprender son, en principio, las que se utilizan en situaciones formales. Así que podéis usarlas para hablar con cualquier persona sin ser descortés. Pero para la gente que quiere conocer el registro informal, también iré añadiendo las formas informales. Bueno, vamos a empezar la lección. La primera palabra, y posiblemente la más importante de todas, es arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu que significa muchas gracias. Saber dar las gracias es muy importante y más en un país donde se valora tanto la educación y las maneras como puede ser Japón. Así pues, cuando queremos agradecer a alguien, decimos arigato gozaimasu. Ahora, en una situación informal, es decir, cuando hablamos con amigos o con la familia, decimos arigato a Es que gozaimasu es una expresión que añade un valor honorífico a las expresiones, por ejemplo, ¿cómo se decía buenos días en el registro informal en japonés? Se decía ohayo, ¿verdad? Y añadiendo gozaimasu al final, ya tenemos la forma formal u honorífica de esa expresión, ohayo gozaimasu. Hay palabras que no aceptan que les agreguemos gozaimasu al final y entonces no es que siempre podamos usar este truco, pero al menos podéis pensar que si está gozaimasu será una expresión de cortesía. Vamos a practicar la pronunciación. Voy a decirlo tres veces, así que repetid después de mí, por favor. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Muy bien, vamos al siguiente. La siguiente expresión es Yoroshiku onegaishimasu. Esta expresión es un poco difícil de explicar en español porque se utiliza en diferentes contextos. Por un lado, se suele usar después de pedir algo a alguien, y en este caso su traducción podría ser como por favor o cuento con usted. Por ejemplo, Envíeme este libro, por favor. O hasta 10 ni kite kudasai. Venga mañana a las 10, por favor. Por otro lado, esta expresión también se acostumbra a utilizar después de presentarnos. Su traducción sería algo parecido a encantado o mantengámonos en contacto. Por ejemplo, Miki des, yoroshiku más. Soy Miki, encantada. En japonés hay muchísimas expresiones así, que tienen numerosos significados y que son difíciles de definir. Y la mejor forma para dominar este tipo de expresiones es aprenderlas junto con el contexto en que aparecen. Así pues, usamos Yoroshiku onegaishimasu cuando pedimos algo a alguien o cuando conocemos a una persona nueva. Ahora, en un contexto informal, podemos abreviar la expresión y decir yoroshiku o onegaishimasu a secas, pero muchas veces decimos la expresión entera, y es porque cuando queremos pedir algo a alguien, queremos ser lo más cortés posible aún entre amigos o con la familia. Entonces podéis considerar esa expresión como una expresión formal e informal. Vamos a practicar la pronunciación. Repetid después de mí, por favor. Yoroshiku La siguiente expresión es sumimasen, que significa perdón o disculpe. Podemos usarla como en español, por ejemplo, cuando interrumpimos a alguien por la calle para preguntar algo. Sumimasen, doko desu Perdone, ¿dónde está la estación? O para disculparnos. Sumimasen, koppu o kowaste Disculpe, se me ha roto un vaso. Pero aquí hay algo curioso. A veces utilizamos esta expresión como sustitución de gracias, sobre todo cuando queremos agradecer a una persona mayor o superior que nosotros. Por ejemplo, si mi jefe me diera una botella de té y me dijera, Konota nomina yo, ¿bebe este té? Podría contestar, Asumimasen, ah, oh, perdón, es decir, en lugar de agradecer, nos disculpamos por la molestia o el trabajo causado y en este caso es como decir, siento haberle hecho comprarme el té. Ahora bien, entre amigos o con la familia no usamos esta expresión casi nunca. Ya explicaré en otro vídeo cómo disculparse entre amigos, pero de momento que sepáis que sumimasen es una expresión que solo se utiliza en un contexto formal. Vamos a practicar la pronunciación sumimasen Finalmente, la última palabra que vamos a ver es des. que significa estoy bien, está bien o no hay problema. Por ejemplo, me caigo por la calle, y alguien me pregunta, ¿estás bien? Y le contesto, Daijoubu desu. O si alguien me pide perdón por algo y para decir que no hay problema, le digo, Daijoubu des El origen de esta expresión es interesante. Es una palabra que deriva del chino y está formada por dai, que significa grande o muy, y job, que significa fuerte y sano. Entonces, antiguamente, 大丈夫 significaba un nombre hecho y derecho o un nombre muy sano y fuerte. Y de allí salió estar bien o no hay problema. Y por otra parte, esta expresión también se utiliza a veces para decir no gracias o no hace falta. Por ejemplo, alguien dice お手伝いしましょうか, ¿Le ayudo? Y contestamos 大丈夫です. no hace falta. O bien nos preguntan もう一杯コーヒーいかがですか? kohi ikaga desu ¿le apetece otro café? Y contestamos, des, no gracias. Ya sé que estoy diciendo muchas cosas y quizás es un poco confuso, pero el japonés es un idioma que utiliza mucho la ambigüedad y muchas veces intentamos no decir ni sí ni no para no ofender a nadie. Bueno, y en el registro informal, para decir que estoy bien, está bien o no hay problema, decimos 大丈夫,大丈夫 es decir, solo la primera parte de la expresión. Vamos a practicar la pronunciación. Por último, vamos a repasar las cuatro expresiones que hemos aprendido en este video. Repetid después de mí, por favor. ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 すみませんすみませんすみません大丈夫です大丈夫です大丈夫です ¿Qué tal? ¿Había algo que no conocíais? Si este vídeo os ha servido de algo, me gustaría que le dierais a me gusta y os suscribierais a mi canal. ここまで見てくださりありがとうございました。また次回も一緒に楽しく日本語を勉強していきましょう。またね